Kwi-week 6 yiveki yokugqibela sisebenza ngokudibanisa nokuthabatha. Kusuku lokuqala simamela abafundi besenza amabali abo okuthabatha. ndicela wena ke eva undibalisele ibali ngokusebenzisa la manani esiwasebenzisileyo kulam kwesasivakalisi manani khandenzele amapere amayi uwathatha pha amapere khasibalisele kakuhle ibali lethu wena ubunamabhere amangaphi kuqala buwaphiwe ngubani ndithetha yonke loo nto leyo thetha ke e-e wathini uyophula okanye e-, eyophulwa namapere wawathini amapere wakho eve watyeke amapere wakho eve susa ke evo funeka uwathini suse ngaphi four okay ushiyeke nangaphi ke ngoku efa xa uphule four ushiyeke na ushiyeke na ushiyeke na five masambeni ke siyokwenza loo nto ezincwadini zethu kusuku lesibini sisebenza ngokuthabatha nokudibanisa apho ndithatha khona i-ten frame yam ndiyibeke ebhodini ndifake iikhawuntazi eziyi-seven eziblue nezintathu ezigreen Size size namabali ke apho sifuna ukukhupha zonke izivakalisi zamanani ezenziwa ngo-10, ngo-7 no-3. Mamelani ke bantwana bam, cela sijonge apha kule ten frame yethu ne. Umamele le ngxaki yam, ndineeletyese eziyi-ten ne, ndatya zantathu. zingaphi ezishekileyo zingaphi ezishekileyo ziyi-seven ezishekileyo okay uba loo nto besifuna uyibhala ibe sisivakalisa amanani besizawuthini siqale ngeleke sesingabi eziyi-ten ne ten saqoba ndatyaza ngaphi ndatya three so xa ndiyityile ndithini ndiyathabatha ne thabatha ezintathu zenza seven good ndizawufuna umntu azawuphinda azondibhalela ndiza kuxelela enye kwisiko lesithathu sisebenza ngee-number cards apho sifuna abafundi benze izivakalisi zokudibanisa ezenzo five nezokuthabatha ezinesiphumo esingu-five ndifuna sithini sithathe amanani a amabini othi xa uwadibanisa enze bani u-five ngubani ozawundenzela loo nto uyivile umntu ozawundithathela amanani amangaphi amayi-two aza kwenza la manani wakhe awaphetheyo enze bani u-five ngubani iza aminathi khawuleza Good girl. Awufiki ithinta ukubekela. Kubani nabani? Ngu-four no-one othi xa uwadibanisa enze ngubani omnye ozandithathela kungawo kwisuku lesine sithatha zonke izixhobo besizisebenzisa kwezi veki zintandathu zokudibanisa nokuthabatha sisombulula iingxaki zethu mamelani ke bantwana bam kwisifundo sanamhlanje siza kuqukumbela ukusebenza ngokudibanisa nokuthabatha ne uyakhumbula mos besifunde ukuthabatha sidibanisa sisebenzisa iiblocks zethu sisebenzisa i-ten frame yethu ngama amaxesha sisebenzisa iminwe sisebenza nale table yethu nje yayibo nezivakalisi zethu zamanani kwisuku lesihlanu i-consolidation ne-assessment